Noi Quest University am apărut din dorința de a oferi șanse studenților de a intra în contact cu mediul real de lucru din domeniul IT încă din timpul studenției, sporindu-le șansele de a fi integrați pe piața muncii imediat după absolvire. Mi se pare foarte ok firma și și echipa este foarte drăguță, deși după prezentare am avut niște întrebări și au fost foarte drăguți domnii cu care am vorbit. de ani să fie nu ai păstrății. M-aș bucura tare mult ca această creștere și această învățare despre care am vorbit să fie cu adevărat una comună în programul ăsta care, care urmează. Totdeauna e bine să se facă practică mult mai multă decât se face în școală. Timpul nu este prea generos la școală ca să poți să faci practic așa foarte serios. Deci faptul că voi aici deschideți și faceți mai ales aplicații și aplicații derivate chiar din focul industriei e foarte bun. Deci studenții învață lucrând. ceea ce uh, se dorește prin iQuest University nu vine de fapt să înlocuiască cursurile care se, se fac la uh, universități. Ceea ce vrem să facem este să venim cu foarte multă experiență practică. Uh, noi ne propunem ca în anul ăsta terminat să intrăm foarte mult în framework uri foarte apropiate de ce facem noi în proiect Și deci atunci, după ce terminați facultatea, pasul cel mai natural este angajarea. Știm cu toții uh, informațiile teoretice pe care le învățăm la școală, însă de multe ori și uh, mi se pare că nu sunt aplicabile. Așa că în momentul în care ți se oferă șansa să, să ai un feedback direct uh, pentru proiecte practice care știi că vor fi utilizate în cadrul unei uh, companii de talie iQuest, uh, cu siguranță nu vrei să le atragi șansa.